娱乐圈打工第一人绝对是周深。进入到二零二一年之后，他不仅在多个舞台上现身，而且一个月发表了八首新歌，每一首都是精品。作为周深的粉丝，看来我们现在需要做的事情就是赶紧把歌名记牢，不要绕啊绕。因为今天又有一首新歌的预告，看来周深粉丝所说的“不到最后一秒，不要给他写一月份的总结”。 真的是太正确了，不知道什么时候就会抛出个惊喜。根据北京卫视电视先锋榜发出的视频可以看到，周深受邀参加这个纪录片的录制，并且演唱了《紫禁城》的片尾曲。上一次看到周深参加纪录片，还是在央视主办《衣上中国》，周深在里面化身风度翩翩的书生，为我们带来了《衣上中国》的主题曲画卷。到现在。 小编还清楚的记得中间的念白，我愿将你画卷上，记心间。看来即将到来的一首又是要单曲循环的节奏了。纪录片《紫禁城》正在紧密的拍摄当中，为了追求更好的制作效果，也是邀请了很多实力歌手加盟，如谭维维、常石磊、黄龄、汪苏泷、王力宏和周深等十二位歌手。看来这部纪录片真的是很用心在准备了。 期待这些歌手可以给紫禁城厚重的历史增添青春的气息。其实，在采访中，我们可以了解到，周深本人对这首歌曲也是充满期待的。他表示，这是和之前作品有很大的不一样。他在中间表达了自己想要表达的某种鼓舞人心的力量，希望大家听歌的时候可以感受到其中的魅力。此外，周深为了更好地演绎这首歌。 还特意找了京剧老师，学了一点京剧。他将在这首歌中注入念白和戏腔，希望听众在其中感受到两个时空的碰撞。一首新歌还没有发出来，我们就已经感受到了其中的用心。希望这一首歌曲也可以成为和画卷一样的精品。故宫是中国历史演进的见证者，在他的身上经历了太多的风风雨雨。 每一个人对他都有着不一样的感觉。这十二位音乐人用自己对音乐的理解和人生的体验，为紫禁城注入不一样的感觉，表达自己心中对中国厚重历史的自豪和热爱。大家在看完节目之后，再次走进紫禁城，是不是就有一种另类的感觉涌上心头呢？周深在一月份的时候，给我们带来了八首新歌。 在今天又带来了新歌的预告，虽然一月份没有凑够九宫格，但是在最后一天可以听到新歌的预告，可以感受到周深对新歌倾注的努力，就是一件最开心的事情了。作为一枚生米，最开心的事情莫过于看到有关周深的消息，听到周深发表的歌曲。在新的一年，希望周深可以多多创造更好的新作品。 给我们带来更多的惊喜，为你而来，有你我在，就是我们米缸的真实写照。你期待周深的新歌吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。